assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi videoga xush kelibsiz bugun sizga qanday qilib kompyuteringiz hakerlar tomonidan buzib kirilgan yoki yo'q shuni tekshirishni o'rgataman qani bo'lmasa boshladik birinchi navbatda agarda brauzeringiz ochiq turgan bo'lsa uni yopishingiz kerak bo'ladi chunki ma'lumotlar ko'payib ketishi mumkin ortiqcha Xo'p, endi esa Windows belgisini bosamiz. Bu yerdan SIMD deb oqtaramiz. Va sichqonchani o'ng tugmachasini bosib, Run as administrator buyrug'ini bosishimiz kerak bo'ladi. Endi esa e, quyidagi buyruqni yozamiz. need state minus no va enterni bosamiz. ko'rib turganingizdek e, bu yerda judayam e, ko'p connectionlar mavjud aktiv va e'tiboringizni e, mana bu joyga qaratishingizni so'rayman ya'ni foreign address o'zbekistondan tashqarida bo'lgan ip addresslar, ya'ni chet el ip addresslari joylashgan bu yerda state ya'ni tinglamoqda established esa allaqachon ulanganligini bildiradi bu yerda mana notanish ip addresslar juda yam ko'p Mm, kompyuterimga bog'langan o'zi ham ancha bo'lganda tekshirmaganimga deyarli tekshirmaganman ho'p misol uchun bu ip adres qayerda joylashgan ya'ni hacker qayerda joylashgan buni kuzatishni iloji bor bu ip adres orqali buning uchun esa ana shu adresni belgilaymiz hamda sichqonchani un tugmachasini bosamiz nusxalash uchun endi esa brauzerga o'tamiz bu yerdan e, ip location deb qidirishimiz kerak bu yerga biz nusxalagan ip adresini e, qo'yamiz va mana ko'rib turganingizdek e, ip adres va davlat fransiya Xo'p, ICP esa ah, Microsoft Corporation. Agarda siz ana shu ah, ICP da Microsoft Corporation degan yozuvni ko'rsangiz, unchalik ham shubhalanishingiz kerak emas, ah, chunki bu rasmiy. Endi esa kompyuterimiz sistemasiga ulangan hakerni qanday qilib yo'q qilishni ko'rsatib beraman. Buning uchun esa mana shu taskbarni taskbarga sonchani unutmachasini bosamiz hamda task manager o'tamiz. bu yerdan e, detailsga o'tamiz ko'rib turganingizdek bu yerda pidlar mavjud e, va biz e, ga yuzlanishimiz kerak bo'ladi biz mana shuni ko'rdik ip adresini va bu 15048 chi pid va buni qidirishimiz kerak bo'ladi mana bu onedrive excel bu shubhali emas ya'ni bu xakerlarniki emas ammo bu yerda judayam ko'p adreslar mavjud albatta videoni yakunlagandan keyin alohida yondashishimga to'g'ri keladi ho'p agarda siz bu yerda boshqa bir shubhali excel formatdagi yoki boshqa bir formatdagi mm, fayllarni ko'rsangiz sichqonchani o'ng tugmachasini bosamiz hamda bu yerda end task va buni bosishimiz kerak bo'ladi yakunlash uchun va bu yerdan yo'q bo'lib ketadi ho'p bu video hakerlar tomonidan buzib kirilgan yoki yo'q shuni aniqlash haqida edi o'ylamanki video sizga yoqdi agarda yoqqan bo'lsa mehnatimni qadrlab layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang agarda siz kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz yam xursand bo'lardim chunki tezroq birinchi mingtalik obunachilarimga erishishni juda yam xohlayman shu kunlarda agarda bunga o'z hissangizni qo'shsangiz juda yam xursand bo'lar edim hamma bilgilarimni siz bilan ulashishda davom etaman va keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling